bersama kita Hasil Icing-icing duwe bojo sing sak tenani nanging aku tresnane ya mung roko rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan tansah tak awang-awang mabur kaya layangan padahal bojo nang omah mikir kita susah Tangerão Biyen aku mbok butuhmu. Saiki aku mbok tinggalmu. Nanging 有。 sempurna aja dipidhiakno welas asih ison ambi kemerlape donya kesucian ati